Wow. Ja. Das ist es. 100 Prozent. Gott, der glücklich ist, aber mein Herz tut weh. Ja. Wir müssen diese Kleid kaufen. Ja, vieles eigentlich. Auch bei der Einrichtung, auch die Hochzeitfeier. Wir finanzieren das als Eltern von dem Brautigam. So ist das eben bei den Türken. Komisches Gefühl. Ich frage mich eher, ob ich hübsch <laughs> aussehen werde. Einfach habe ich am meisten Schiss. euro. Teşekkür ediyoruz. Tamam.